ひもとまるちゃんず世界は存亡の危機を迎えていた唐突に現れたゾンビが街を埋め尽くし生まれたちは命からがらショッピングモールに逃げ込んだのであったはあ危ないところでしたわ ゾンビになったキリエさんのお兄さんが現れた時はもう終わりかと思いましたがゾンビになった以上家族といえども倒さなければなりませんゾンビもののお約束だねまるちゃんのお兄さんは大丈夫なのああ平気平気ちゃんと朝出勤したからお仕事行ったのブラック企業に比べればゾンビなんて怖くも何ともないってある意味社畜というのも企業に飼いならされたゾンビかもしれませんわ しかしこの後どうしましょうか心配ないよキリエちゃんこのショッピングモールには衣食住に加え娯楽も揃ってるからねここはウマルたちのパラダイスだよ完璧です師匠ですが定番だとボートやゾンビが襲いかかってくるのでは、そのあたりも問題ないよ突然発生したゾンビにより世界中が大混乱に落ちやっぱりすごい大 教頭が特番組まずにアニメを流している限り世界は終わらないよああそうなのこうしてウマルたちのサバイバル生活が始まったしかし3日後あれだけあった食料がない余裕で1ヶ月以上は持つはずでしたのにひもうと生まれジャンズ